ए जी जाई ना नहा ली ना आज ना ना आज संडे है आज एकदम दिन भर आराम ले हेलो अच्छा जाओ तरीका ठीक बा क्या होता है हमर बहन कहाँ जाता नहीं जाते नहाए <laughs>